Hello everyone! Welcome back to our channel! In today's video, magme-merienda tayo. Meron kami ditong mga donuts and, and pretzels. pretzels. <laughs> Meron din kaming prepare na coffee na tamang-tama sa ating merienda. Kaya naman, we invite you to eat with us. Game! Game. Sarap nito ah. Mmm. Mm. mm. Mm. Hindi ko in-expect na masarap to. Tamis mo na. Mm. Kahit na wala siyang chocolate, tamis pa yan. Mm. Mm. Mm. 음. Mm-hmm. Ah. Gusto mo ba? Ano gusto mo ano, sriracha? Wala. Mm. Bagay yeah. sriracha dyan. Tara! hmm. Siyempre <laughs> kahit saan, nandoon ang sriracha. Mm. Di ba? Mm. Mm. Mm. Mm. Oh. Mm -hmm. sarap. Init ng kape. ube. Ano yan? Ube? Mm. Ube bites. Mm. mm. Kami sawa. Mm. Okay. Matamis siya kahit wala ng ano, no? pengen sriracha. Hmm. Hmm. Marami nakakabusog siya. Ganto-ganto lang pero nakakabusog. <laughs> Dito naman tayo sa pretzels. Hmm. Sa'yo to. Sa'yo mm. maraming chocolate. Yan ang gusto niya. Eh. <laughs> Ang laki. Mmm. Mmm. Maraming chocolate sa loob. Mm. Mm. Na-expect ko yung parang crunchy. Alam. Mm, pero okay siya. Parang mas gusto ko nga yung ganito. alam mo, tahim, alam nyo, tahimik dito sa lugar namin. Pero kapag nag-shoot kami, <laughs> lumalabas yung mga may iingay. <laughs> Pero tahimik dito usually eh. Kawap. Mm. Mm. Parang nakakabusog siya. Pero masarap yung food. Kakabusog? Nakakabusog pero. Mm. Feeling ko daig niya pa yung kumain ka ng kanin. Mm. Ako hindi ba ako tapos eh. Feeling ko mas gusto ko pang kumain ng kanin kaysa kumain ng maraming ganyan. Gantong food. Ako gusto ko yung ganito. Huh? Mm. Mm. Pang movie night yan mamaya. Pang movie night mamaya. Pang movie night, pang Netflix. Akala sabihin mo, pang movie night yan mamayang gabi. mm. Guess mo ba yung joke ko? Movie, movie night mamayang gabi. Night all ba? I think we should keep this. Ayan, tatabi mo na lang. Sobrang busog na talaga. sorry. So yeah, guys, that's it for this video. If you like it, please hit like and subscribe to this channel for more. See you again next week. Bye!